Oke, hari ini kita trekking lagi, jalan tapi jalannya lurus, kita ke air terjun Ogi. Makanya benar-benar trip harus jalan kaki lagi. Mantul. Ya. Yeah. Bagaimana Ibu? Kita jalan kakinya sejauh 500 meter. Ini melewati sawah-sawah pematang kalau misalnya tahun lalu saya kesini ini sawahnya pas lagi hijau-hijaunya pas bulan November. Sekarang lagi-lagi baru tanam ya? Baru kayak, tanam. Di, kayak di mana lalu ini juga baru tanam. Jadi okay. emang air terjunnya tuh dia ada di sudut sudut bukit ini nih, sudut terjun ini. Oh. Jadi memang uh, tersembunyi air terjunnya. Tapi tidak tahu ya, ini kan karena musim kering, atau musim panas belum ada hujan mungkin debit airnya kecil kalau misalnya pas musim hujan itu debit airnya uh, besar sekali dan waktu itu ada yang pernah sempat tenggelam di situ jadi sudah boleh mandi jadi nanti ada di pagar gitu oke mari kita lihat Wah, sampai juga ke air terjun Ogi. Oh, uh, mantul. Istirahat dulu. Ah, keren sekali. Ini biasanya rame kapan, kan? Biasanya rame sekarang. Sekarang nah, lagi. Ada itu hari datang juga sepi, tidak ada orang. Terus sudah banyak tempat wisata tuh. Oh iya. Yeah. balik dadah kita mau balik kita mau makan siang habis kita lanjut ke Batara Suka habis itu sur habis itu kita pulang balik ke Welu terus kita ke Walu Bobo guys oke untuk teman-teman semuanya yang coba Jawa jangan lupa ya untuk mampir ke uh, waterfall Ogi yang ada di apa di Jerman <laughs> di Bajawa kurang lebih setengah jaman lah dari kota Bajawa. Oke, kita sudah menikmati air terjun Ogi yang sangat indah sekali. Sudah berfoto-foto juga dan sekarang kita ke destinasi selanjutnya. Hmm. Batu itu sudah, iya, kayak dua